לפני שמתחילים, רק שתדעו שמתי ש... מתי שנגיע ל-70 סאבים אני אעשה הם, אה, הם, המשחקים האהובים עליי הם מחודש יותר, וגם אני אשים קישור בתיאור להוריד את המשחק הזה. אז יאללה, בואו נתחיל. היום אנחנו בסמאש פלאש 2, שזה כאילו, אה, כולם היו, לא היה להם כוח לשחק כאילו סמאש ברוס, כאילו היה את השחקנים שהם רוצים. אז הנה, בום. כן, זה סמאש פלאש. a Choose your character! Okay, so we go off the art, become... Okay. Um, skip parking part. Ha, who is it? Ha, the Smash. Okay. Three, two, Oh, Raymond, I Fox. Okay, I'm gonna click on keyboard to skip. איך קוראים לזה? keyboard זה... אתה יכול לשחק את זה על controller, אה, אתה יכול לשחק את זה גם על ה... מה שה keyboard ששכחתי, אה, וואנסטוק שכחתי, אז זה Rayman. Rayman כאילו, Smash Flash. איך קוראים לזה? Smash שבע? Smash שבע, אפשר לומר לזה ככה, אבל כאילו... טוב! זה עדיין די מגניב שסיפרו את Rayman, כי השחקן הבא של סמאש רוב הסיכוי זה סמאש אוקיי, אז אני בומבלין, זה ה side, זה מגיע רק בכך השיגה מ Rayman אחד. זה כאילו דברים ש Rayman לא יכול לשחות פעם, אז... Oh Oh my god! אה, כן, והקאברי לא הכי טוב, תסתכלו, אה, אה, אז זה כאילו Rayman פעם לא יכול לשחות, אז יש את זה שהוא יכול לשחות ב Rayman אחד. Oh my god, oh איזה קיל כאילו סטה! אני מתחיל את לינק, הצלתי אותו. לא, לא נורא, אבל כאילו... זה עדיין די מגניב שפשוט יש לו עכשיו יש פה את כל השחקנים האחרים, שעכשיו בוא נהיה עם סורה. רגע, בוא נראה את הסקינים שלהם. אה, איך אני שם את הסקין הזה שוב? דארק סורה. אני אוהב מאוד את דארק ריימן, אני אוהב את דארק פיט. אז כמובן שהשחקן הבא שאני אשים את דארק סורה. יופי, אני גם נגד שיבי רובו. אוקיי, זה הסייד. זה האפ. זה הביאר השני. אתה... אוקיי. אוקיי גומי, אני לא זוכרת את השם של זה. של אה. הסרט, של ה... פריז. אה, או, זה עשה לו פריז. אבל אני לא זוכרת את ה... פונדר. פייר. אה, יש לו גם אייקון אה, כזה פה, למטה, שמראה איזה כאילו... פריז. הריקאברי לא הכי טוב בעולם. אבל הסייד, אה, כאילו, הסייד, זה די מטורף. אוי, נפל. לא, רק... אמ, אה, רגע. אה, לא יש... אה, אמ, אה, לא משנה, באתי להגיד... יש מכה שהורגת. This game's winner is... Sora! All in a day's work. אוקיי, עכשיו אני רוצה לבחור את... נאוטו. ואני אהיה ב... איך בוא נהיה במשהו של פייטר, של פיינל פנטסי. נגד Pac-Man. רגע, הוא זורק את עצמו? וואו, כמה קומבואים. גם אתה יכול לזרוק את זה ל up-air, שזה ה up-air הכי טוב במשחק הזה. והדאונר, שזה, שזה ה down-air של Snake וסמאש. רגע, מה הקרב שלו? הקרב שלו לא הכי טוב בעולם. Oh my god. Oh רגע, מה קאטרין. אז קאטרין לא הכי טובה בעולם, נגיד יותר טובה משל ריינר. אה, יש לו את הטרמפולינה מיולטימט! יש לזה גם אשכרה את השבירה של זה. נרוטו פופיה! נרוטו זה כמו זה כמו ברול מלטנייט שהוא היה אופי רצח. עכשיו אני רוצה להיות גוקו. רגע, בגוקי, אני חושב שזה סקין אפילו. אני לא כזה רואה. אני מאוד אוהב קידי קידי אוקיי, זה לא 16% אבל... זה די... לא הכי טוב בעולם. סייד בי זה... כאילו השוריות שלו. אוקיי, פי רגיל. זה החמיה מאה? בוא לפה, בוא לפה עם החמיה. בוא לפה. חכה, אבל שכחתי לומר ש... אה, ושכחתי לומר ש-CPU ברמה אה, 1 נוראי. מספיק טוב. assim, assim que o spam da matar então. Dá um. Ah, não é de ser classe o Down B. A CPU os bambus tá no Tamino Li. Tamino Li, zelo, não o Down B. Chavani. Sandbag. Sandbag. An ideia. Se chamamos a. 3, 2, אם אתם רוצים כאילו להמשיך כאילו את זה, תגיד, אה, אם אתם רוצים להמשיך את זה, אז תיתנו סאב ולייק בבקשה, בדיוק הצבע של באוזר זה... סאב ולייק, אז כאילו... אז כאילו, בבקשה תירשמו לערוץ, וסנדבג אופי! תירשמו לערוץ, תנו לייק, ונעשה עוד סרטון. אוקיי, רגע. עכשיו אני אשים שחקנים שאני לא הכי מכיר. تو אני סתם צוחק איתכם. אני חושב שכולכם כבר מכירים את טיילס, כי אני חושב שכולכם כבר שיחקתם משחק סוניק. ובמקרה, והנה קריסטל. בטיר הכי למטה, אני גריון בטיר לי. אה, אה, אה, או, קומבו של ג'יילס. של טייל. אם אתם רוצים עוד מודים, כי אתם יודעים עכשיו אני עם אייזק. אה רגע, יש לו סקין אפל. ננצח כמובן, למה לא? אוקיי, עכשיו אני רוצה לשחק לא, יש לו... אה, יש לו skin אפל. Bowser's Castle. אני גם משחק עם stage אני רוצה להראות לכם. עוד פעם קיסטל? גו! אפ טובים במפה הזאת. אבל לא אוקיי. יודעים מה? אני עושה לעצמי סיוט שתיים. אה, עכשיו בוא נבדוק על השחקנים שאני לא הכי... אה, לא, הכי לעשות במברג. ואסקינר משהו, זה משהו קינדום שלוש, שזה כאילו... בבומברמן שלו מכות חוזרות וזלדה התאבדה אז אה, זה הסוף לבומברמן, אם אתם רוצים לראות את בומברמן אם אתם רוצים לראות את בומברמן שוב אז תתנו לייק וסאב ו... אני רוצה פוקימונים קולסיה מה? למה צחוק אה, לואיג'י אה, אה לא, הוא יכול להקפיק, לא, לא. ה שלו מטורף! תסתכלו, דאבל ג'אמפ לאבו, מגיע לבלנד אני יכול להרוג את עצמי? דאבל ג'אמפ לאבו Chibi-Robo and Naruto's winner is Chibi-Robo. עכשיו אני בוחר את שחקנים שאני לא חושב שכל כך ראיתם שני פנאנה ווטר ובוא נלך לוואריו למה לא? וואו זה יש איזה רימיקס של וואו Gabi Arguinho. Выйдите на плюс. Оце акаси атака хамка леватил бинахтор мата. Мата бинахтор мата. Атам меч. יש לו את ה... יש לו את הבאקר של ג'יגלי מפשור. אה, כן. שלו למכות ארוכה. הוא ארבע. מטורף. אז כמו משהו של גיימינג וואץ', שזה אה. מספר רנדומלי, אבל אה. בינתיים הכל משחק ארבע. או שזה אולי אה. אייטמים זה מופעל על זה. כל האריולס, כאילו כל המכות שלו בעניין. Waluigi. This game's winner is Waluigi. Ovi all'ultimo corso. Ok. Abbiamo Waluigi. Mario. Sai, זה הזה של מריו, אבל זה מתכנן על הסקה. האפל זה כמו של וואריו, הדאונג'י. הוא מצליח קוראן הפלט. כן, אני אומר את זה ככה, הוא מצליח קוראן הפלט. וגם ככה... I'm head down and open. פסיכי. אני חושב שזאת הסיבה שוואלוויזי לא נכנס לסמאש. אוקיי, יש פה עוד פוקימון. אה, פיץ' הוא חזר ממילא, כאילו. אני יודע, סיימתי אולטימט, אבל מי שחזר מ Melee יזרח משהו. רוי, רוי, דוקטור מריו, גן גליק, ומיוטו לא אבל באמת עדיפות מוכר, אבל... אה, עכשיו אני מסתכלת עם השחקנים שאני לא אוהבת. כאילו, אני חושבת שהוא אמור להיות אייקון. אוי, לא, למה בחרתי? אם הוא הרג את עצמו. אוקיי, טוב חברים, זה הסרטון המקווה שנהנתם, אל תשכחו לסאב, להגדל לכם את הפעמון, אמ, עוד סרטון של זה, וגם אמ, הלינק יהיה ב... Łatwiej użyć nowy wycekać. Wynikawa się najlepiej, ale bądź.